Yeah. kumele ngilokishi ngisaswaka ngodikis ngikurephela isitayela saye kukushaya amamumishi ngiyaqwarantina balekela ukufa necofin ngiyasanitizer bese ngimthuka nje nefolish mangibamba imike singenza lento kuze kuse kuphinde kuhlwe imini wenza ikasihure imqonde jule mubhastira imingane ikhule wena zakwe owenza itheke ukuthi limuve ngiyabajimisa labo nkunzana bayigora ngikusebenzise mawukuthi ufuna ukuhola uyabona sosha mashe drill musa ukhohla mawusikoloda sizwa ngobulokhu kokoda layizwa ibreeze yasemgababa babi izwi saluthi kuzigi welcome back igame ibhizi you wanna be me nesikhathi sokudlala ngisiwa yini ngisho vele esisakeni bese ngenze ngathi ngizi beka isibonelo hayi indaba yomkokotelo rest in peace zamanimbo ngenkulu futhi enohlelo yayizwa madedala nredo mabebi bebi ngenza le nto futhi angiyeki futhi angiholi bebi please ungaphoxeki ungadideki repha kuphela angidideki and futhi angipheli ulunga lo usasikhotheni shukumisa le gas plus ngikuthele ngoswazi gas ngirepresent igas lam bese ngishukisa ngiyami phethe kweto rep vele isityali sam homeline arrest biza zonke izinja zam we do it for the ladies and we do it for the chance mophili life esikoleni kakhovula phela ugeva ngenza wonke ama-provinsi ma ngenza i-heat track one step at a time and i never look back skeribhathola ngigodole ngifunga u-break dance ngiyakuzwela mufeka ngoba izophasa le rap futhi uma lombethe nami ngizelo ngifumbethe ilokho engikuphethe umgababa lomsingethe yeah Yeah.